você vai fazer hoje? Fala. Fala pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Aqui, olha essa aqui. O que é isso? É uma câmera. Não. É ela. Olha, olha filmando titia. Vai, fala aqui agora, vai. Oi, pessoal. Vamos, titia. Vamos. aqui para fazer a tarefa de Malu. Eu vou fazer tarefa de Malu. Olha, doçura, agora que você conhece os meios de transporte, pinte esse lindo navio. Olha o navio, para pintar. O que é isso? É um barco? É, é um barco, é um navio. Tá assim, tá bom? Tá bom assim. Deixa eu ver. O barco do vovô Pig. É? É o barco do vovô Pig? escuto o ouvinte. É... A vermelha. Vermelha, isso mesmo. <laughs> Tu tá pintando o navio. Branca. É, é, Agora, aí, ó. Essa é pra desligar. É, pra desligar. Mas não pode. Não. Tá tão colorido, tá tão bonito. Olha, roxa. Tá toda suja a mão dela. <laughs> Eu vou fechar aqui e vou pintar de vez. Não, pinta o papel. A gente tá pintando o navio. Pintando o barco de vovocão. Vovocão que tem o barco, né? Olha como o barco tá colorido, tá bonito tá de vermelho. De verde agora, vermelho já foi. Tá de... A água tipo misturar com a cor. Porque senão vai estragar. Pronto. Pronto? Pronto. Só tô aqui, ó. Corre. Também. Ah, é? É de vermelho. Roxo? Roxo. pronto E aqui também. Pronto. Pronto? Pronto, deixar aí pra secar, né?